tumempoteza, tumempoteza mwenzetu, tumempoteza mtu alipenda sana nchi yetu. E, Membe amekuwa mtumishi wa serikali muda mrefu kabla hajaingia katika shughuli za kuwa, kuwa mbunge, kuwa mwanasiasa na kama mtakavyoona e, serikalini amefanya kazi katika balozi zetu mbalimbali huko nchi za nje, kabla hajawa mbunge. Baada ya kuwa mbunge, ameshika wizara, naibu waziri mambo ya ndani amekaa nishati na madini, amekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje karibu wa muda wa karibu miaka tisa. Kwa hiyo niseme tu kwamba Watanzania hata upande wa chama pia tumepoteza mwanachama mwenzetu wa CCM. Eh, nimekuwa naye mbunge ndani, nimekuwa naye kwenye baraza la mawaziri, lakini tumekuwa pamoja kwenye maisha yetu ya siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa namfahamu vizuri. Naweza kusema tu kwamba Membe ni mtaalamu, ni mtu ambaye amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, anajua mambo mengi kwa kozi mbalimbali mbali na kazi mbalimbali mbali alizopitia Membe unaweza kwenda na ajenda yoyote ukazungumza naye, ana ufahamu wa mambo mengi, lakini Membe ni rahisi kumfikia, yaani unaweza kuwa hata huhitaji eh, kufikiria kwamba lazima nipeleleze mudi ya Membe iko namna gani nikazungumza naye. Membe yuko open, unaweza kuzungumza naye ukampata ukazungumza naye, na yuko sober all the time. Eh, kwa hiyo kwetu sisi msiba ni, ni mkubwa sana sana sana, ni jambo kubwa kwa Wanamtama, kwa Wanakusini. Alikuwa mpenzi wa maendeleo ya Kusini, alikuwa anahangaika na matatizo na changamoto mbalimbali za watu wa Kusini, lakini nadhani hata kwa nchi amekuwa waziri wetu wa mambo ya nje, amekuwa waziri wetu wa mambo ya ndani, alikuwa naibu waziri wa mambo ya nishati, lakini kwa wana CCM alikuwa mjumbe wa kamati kuna na katibu wa NEC alikuwa anashughulikia mambo ya siasa. Kwa hiyo nadhani ni, ni msiba umekata cross watu wengi okay. Kubwa kuliko yote nadhani na, na kama ilivyo kwa wanakusini wengi ni e, ule, ile tabia ya kusimamia na, na, na kusimamia na kukitetea kile unachokiamini.